дүние жаңарды сағындым сені жаз өтті жапырақ тоналды сағындым сені аққайың ақмам оранды сағындым сені күн батты таң атты тағы да ем таппай жарал жаныма жоғыңа сенбестен қарайлаймын жолыңа сен едің мердік аралым дертімнің таба Таузылы амалым таусылып ішімнен бар майың арылды ақ қарда сағындым сені сандуғаш сайрады бақтарда сағындым сені елесің шоқ болған тәтті арман сағындым сені келесің жаным қай жақтарда сағындым сені күн батты таң атты тағы да ем таппай жаралы жаныма жоғыңа сенбестен қарайлаймын жолыңа сен едің жетімнің талай амалы таусылып ішімнен барамын ау қарағым таусылып ішімнен барамын